Kaixo gaur dut azken eguna. Irati garazitik gorantzekin diot eta pari. Hasieratik egin dezadan konfesio txiki bat, bidaia ez dut guzti amaituko eta gaur etxera itutzen naiz. Agenda kontuak. Bidaiaren plangintza zurruna prestatu nuen duela hilabete pasatxo. Akatxetarako marginik gabe. Akatxa ditzean izan ditekeen arren akaso aurre ikuspen optimistegia neukan, inolako marginik gabekoa, eta bidaia batean edo zer gertatu daiteke, baita paradisu tropikal batean eguzki hartzera basoaz eh? Iratiko janean zehar gorantz joan naiz. Laku baten albotik pasatzeko errepidea gurutzatu dut eta berriz aldapan gora mendiaren beste magaletik. Baztango etapan plangintza zapustean, banekien ezingo nuela zazpi bidaia saio bakarrean amaitu. Bi arpeiok hegazkin bat hartu beharra dauka eta. Egunaren hasieran zirimiri apur bat egin du. Ezer gutxi, baina jo, nolako haize zakarra dagoen gainkaldeetan. aldapangora joan naiz, eta alako batean, urronean ikusi ditute gorrezko etxola eder batzuk. Ara, iratiko txaletak dira barren. Egi xuria izeneko mendian barrena banatuta daude etxola hauek, eta arrizko bidea jarraituz errepideraino iritsi naiz. Han ziren zain, peio eta inagi. Ordura arte GR Amar bidetik joan naiz, baina hor agurrezan diot, Pirinioak ziarkatzen dituen bide honek bagargi leporantz jarraitzen du ekialdera, errepidetik. Eta nik egoaldera hartu dut, gorantz errepidean zehar. Errepidean gore ekin diot eta minutu gutxiren ostean horra saldu da gaurri nahi nuen mendia hori. Zazpi bideiko seigarren tontorra da hori zueroako gaiurra. Inoiz ikusi gabea neukan alde honetatik eta ikaragarri elegantea iruditu zait. Duela iruzpalau egun zurituta ikusi genuen, baina jada joan zaio elurra. Justu igo behar dudan ertzean, haize desente egongo dela aurre ikusten nuen. Igusten dudanak bai estatu dizkit susmoak. Haizeak bultzatuko ninduke amildegirantz. Eta bakarrik joan da, ez daukat inolako gogorik. Urduri jartzen nau, arrisku horrek. Birritan igota nago hori da, eta edo larraineko lepotik. Ezagutzen dut igoera. Baina hemendik ez dut ezagutzen, eta ez ezaguna zaigun horri, errespetua diogon horietakoan ez. Ilerria eroiz betea dago, eta ez daukat bertan amaitzeko presarik. Gainera, zazpi bidaia, ez diar dut egiten nire mugak aurkitzeko. Ulertzen du zenbait personak euren mugak aurkitzeko interesa izatea, Jakinenik neuk ere ezagutu nahiko nuke lan nonden nire muga, baina esperimentuetan azteko gogorik ez daukat. Ze esperimentua gaizki irteten bada, ez nuke ordainetan orban berri bat izatea nahi nire buruan. Mugak nun ditudan jakiteko esperimentatzeak presio bat izan dezake, eta ni ez nago prest hori ordaintzeko. Odeizu gainatik jaitxi eta bere alaberriz markazuri gorriak, baina horrengo honetan GR amabi bilbidea. Euskal Herriko ibilbidea delakoa da GR amabi hau, eta jada egin du topo berarekin beste etapa batzuetan. Baiara estu eta eder batean behera joan naiz bidea jarraitzen. Baiara honen behek Ibarrondoa izeneko txabolen albotik pasa eta eskuinerantz bira egin du bideak. Asi eran basoa izan da, Horbel ez osaturiko nire alfombra gorri propioa. Pare bat Luisi ikusi ditut eta txikixa marra sentitu harri harripuska horien parean. Lasterrantzean errekasto batekin egin dut topo, bide zabala atzean utzi eta bide zidorrean gorantz jarraitu dut. Hori mendiaren magaleti joan naiz, berez nahiko behetik. Punturik gorenenean, hori tontorra baino ia bosteun bat metro beherago nengoen. Baina hala ere ikuspegi ederrak izan ditut iratiko oianerantz. Sarriantxean joan naiz geratzen eta ingurura begiratzen basotik irten osteko ikuspegiarekin asko gozatu dut, eta pentsatzen egonez ez dagoela menditu antorra zapaldu beharrik ikuspegiaz eta bideaz gozatzeko. Eta hori dio, Euskal Herrietako zazpitontor garaienak lotzea nahi dituen hartaburu honek, eh? tontorrak badu zentzua. Eta nahiago nuke gaur hori da igotzea, <laughs> baina zentokatzen. Eta pozik nago, ala ere, egun ederra izaten ari naizelako. Iturza eta aldera, larraineko mendatera iristen ari naizela, egon naiz pentsatzen ea noiz amaitu al izango dudan bidaia. Ez dago erraxa, agendek ez dute laguntzen, 2008an ezingo da izan. Lastima, edo ez, perspektiba kontua. Ze orain ez amaitzeak, aukera berri bat sortu dit. Zazpi bidaia bakarrik amaitu beharrean, konpainian amaitzeko aukera daukatoren. Eta bidaiaren lehen etapan nioen moduan, bakarrik harinago joan arren, konpainian urrunago iritsiko naiz. Gaur apenas izan dira, ama zazpi bat kilometro eta mila berreun metro positiboko desnibela. Zazpi bidaia amaitzeko, berrogi kilometro eskas eta azken biton torrak soilik falta zaizkit. Ea noiz egiten dituen. Bitertean, lasai lasai eseri naiz hori magalean urrunera begira. Ez dakizue nolako poza daukadan batetik gaur nire nesken gana noalako, bingoan, eta bestetik oso zorionekoa naizelako. Bidai hau luxu bat izan da, opari handi bat egin diot nire buruari, opari berekoi bat, nire buruaren denbora izateak berekoitik asko duelako. Eta denbora, hori da aberastasunik handiena, osasuna, natura, toki hauek, hizkuntza, kultura, familia, lagunak, dirua, bai, ikaragarri baloratzen ditut, baina aberastasunik handiena denbora da. Norberari denbora hau oparitu izatea. Eskerrik asko, bidaia honen lehen zatian onaino nirekin etortzeagatik. Bigarren zati bat egongo da, bertan elkar ikusi dezagun. Aio, ah, jo, bezarka da estu bat.